Eh lagi di mana? Ngapain L-nya? itu? Itu siapa L? Ini. Itu siapa? Lili. Itu siapa itu? Hah? Lili. Eh lagi ngapain El? Bantuin papa. Bantuin papa ngapain bantuin papanya? Begini ya. Hah? Airnya loh, Begini. Iya, iya. gini. Gampang. Anu mobil ya, aku gawe iki ae ya. mau iki lo air anu jarine kudu air kotor. Mana air dialirno ini lo. Coba saya lihat El, El ngapain sih itu? Lihat papa. Ah, tak saboni. Ane deku, ane busi ini. Ah, ah, ane dulu, dek. dulu. TV TV. Tapi lima hari dipendem. L. Koma tapi kanu manis. Tinggi tinggi batas batas. Ambil.